Petepet cerita kedua Komo Temanku Wormi Wow, matahari bersinar dan hari ini sangat panas. Oh, itu Komo. Halo Komo. 어, 어, 아!

Hehehehe Mm-hmm. yang baik hati membiarkan cacing pergi.

sendirian. mau yang malang. hehehe, <laughs> 어? 음. 어? 음? 음? akhirnya berteman. Nama temannya adalah Wormy. Senang bertemu denganmu, Wormy.